Akhirnya sampai juga di tempat tujuan itu jembatan Noimut. Hadirmu buatku rindu Rindu akan senyum manismu Yang tak pernah hilang dari ingatanku Tetap di sini temaniku sampai akhir nanti Percayalah ku takkan berpaling Jiwa raga ini hanya untukku Dan kau pergi entah kemana Kau yang dulu tak tahu di mana Rindu yang kian bergerak terbawa angin Rasa rinduku semakin tak tertahan Ku ingin kau kembali tersenyum bahagia Walau itu bukan untuk aku Makasih tuh luka yang kau beri Hadirmu buatku rindu Rindu akan senyum hilang